тастамаш мен балапаным мен өмірімнің мәні сенсің арылма түсік тастағаннан соң есін жия емес бар үміті бар өмірі құрсағындағы марқұм күйеуінен қалған жалғыз өмірінің шырағы еді аруна күнде онымен сөйлесіп тұратын балапаным мен, сен әкеңе ұқсаған сымбатты сұңғақ бойлы болып өсесің әкең сенің өмірге келгеніңді күтумен болды ішін сипалап жатып кейде жылап та алатын күйеуі асқармен үш жыл бірге тұрды осы үш жыл ішінде аруна екі рет көтеріп өкінішке орай екеуінде де түсік тастап қойды асқар жұмыс барысымен өз көлігімен жол апатына түскенін естіген арунаның үшінші жүктілігі екінші айы болатын ағыл тегіл жылап асқардың артынан ерер бір ұрпақтың құрсағында тыныс алғанын ойлап сабырға келгенді. дегенмен де осы бір ай бойы өмірге келер деп үміттенген арман құрсандағы балаға қойған есімі анасын тастап кеткенде ендігі бәрі үшінші айдан асып жатқан еді арманым менің қошақаным сенің де бұл өмірге келгеніңді көре алмадым ғой жаным ау кешірші мен асқар мен саған берген уәдемді тұра алмадым саған ұрпақ сыйлай алмадым уа ұлы алла бұл қай сынағың алла мен бұдан ары төзе алмаймын деген аруна өзіне қол жұмсап қазір жансақтау бөлімінде жатқанына да екінші күн еді анасы жәмила қызым ау неге бізді ойламадың біз сенсіз қалай өмір сүреміз есіңді жишы деп есік алдында нәр татпай отырғанына да екінші күн еді құдағи өзіңізге бекем болыңыз Аруна біз де қымбат бәрі де жақсы болады деген асқардың анасы Камила оны жұбатып көз жасын сүртіп қояды Камила Аронаны өз қызындай көрді ұлы асқардың қазасынан соң Аронаны ұлынан қалған аманат деп білген оған осы күнге дейін ләм демей көңіліне келетін сөз айтқан еместі. Аронаның арунаның мұндай күйге түскеніне өзін ғана жазғырып неге қарамадым неге оны жалғыз қалдырдым деп іштей өзін мүжіп бітті асқардың қазасы жанына батқан кәмила келіні арунаның халін көруге шыдай алар емес күйеуі де қатал көрінгенмен арунаға бауыр басып қалған еді үйде отыра алмай ол да бүгін міне ауруханаға келіп күтіп отыр Құдағи мен жұбайын қалай жұбатарын білмей сипаңдап жүрген құдағи бұлай таусыла бермеңіз әлі ақ жақсы болып кетеді аз болса да күш қуат жиып алсаңыз жақсы болар еді ол есін жиғанда бізге ренжіп жүрер келіңіз деп жәмиланы құдасы ертіп сыртқа әрең шығарды жәмила бірер түртіп қана тамақ жегенсіп қояды қайта қайта күрсініп рахмет құда сіздерге мың алғыс аруна сіздерге келін болып түскелі бір рет те болсын жылаған емес деп көз жасын сүртіп қызым олай былай болып кетсе ол не дегеніңіз құдағи ештеңе де болмайды деген кәмила оны құшақтап жылап жіберді мен қызымнан айырылғым келмейді ол маған асқарымнан қалған аманат секілді деп солқ солқ жылаумен болды кәмила екеуінің жылағанын қанша мінезі қатал болғанымен де қуат көре алмады сыртқа шығып шылымын тұтатып ары бері жүріп өткенді есіне алды асқар екеуі шахмат ойнайтын еді қуат көз алдына сол сәт елестеп кетті е баламай, неге сенің орныңа мен кетпедім екен келінді де анаңды да мені де жылатып кете барғаның қалай ұлым деп көз жасын сүртті ішке кірсе жұбайы мен құдағиы әлі де жылап отыр екен о сендерге не болған келініміз мықты ғой ол бізді тастап кетпейді қойыңдар енді болды сендердің бұлай жылай бергендерің ұят қой оның жүрегі әлі де соғып тұр демек сендердің бұлай жылауларыңның себебін көріп тұрған жоқпын кәмила одан да сен құдағиды үйге алып бар деді қуат мен өзім қараймын келінге есін жиған бойда шақырамын рас айтасың ба сен қаласың ба деген кәмилә таң қалды иә қараш құдағи тым жүдеп кетті оны үйге апар демалсын деді де әй сен былай шықшы қосылып езіліп жылай берме сенің жылағаның оны жұбатпайды одан да өзіңе бекем бол құдағиға қамқор бол бар енді деді де қуат ауруханаға қайта кіріп кетті кәмила құдағиын алып үйіне қайтады қуат ішке кіргенде мейірбике шапқылап жүрген еді оны көрген қуат жүрегін ұстап отыра кетті я келінім маман қалса екен алла оның жанын алғанша мына қаусырап қалған менің жанымды ала көр, оның көрер жарығы әлі алда деп дұға тілеп отыра кетті тіпті мейірбикенің қасына келіп оның халі нашар бәріне дайын болыңыздар деген сөзін елегісі де келмеп еді жүрегі бір сәтке тоқтап қалды дәрігерлер онымен қоштаспақшы болды ана жақта кәмила құдағина ұйықтататын дәрі беріп әрең ұйықтатып еді қуатқа қоңырау шалса ол тұтқан алмайды бір кезде барып алло оның жағдайы қалай есін жиды ма дегенде иә ол бір қалыпты кейін тағы хабарласамыз өзің де демалып алғың деп тұтқаны қойды қуат жалғасы бар